Allgemeine Redewendungen Teil 2 Ընդհանուր խոսակցական ֆրազներ Մաս 2 Բեղուվ Մասնագիտություն Was sind Sie von Beruf? Ինչ մասնագիտություն ունեք? Ich bin Lehrer. Ես ուսուցիչ եմ։ Ինչպին լեղեղին։ Ես ուսուցչուհի եմ։ Was ist Ihre Freund? Ինչ է մասնագիտությամբ ձեր ընկերը։ Er ist Arzt։ Նա բժիշկ է։ Was ist seine Frau von Beruf? Ինչ է մասնագիտությամբ ձեր կինը։ Sie ist Ärztin։ Նա բժշկուհի է։ Und was ist Ihre Mann von Beruf? Ինչ է մասնագիտությամբ ձեր ամուսինը? Er ist Ingenieur. Er ist Ingenieur von Beruf und arbeitet als Mechaniker. Նա մասնագիտությամբ ինժեներ է եւ աշխատում է որպես մեխանիկ։ Վերխեմպեղով հատ ihre Schwester? Ինչ մասնագիտություն ունի ձեր քույրը? Meine Schwester hat keinen Beruf. Զի աղբայթ հետ նիշտ։ Իմ քույրը մասնագիտություն չունի։ Նա չի աշխատում։ Ihre Ehemann ist Schauspieler. Եղաղբայթ հետ ամ թեատրը։ Նրա ամուսինը դերասան է։ Նա աշխատում է թատրոնում։ Եց իստեղ աղբայթ լոս։ Հիմա նա գործազուրկ է։ Սիստ հոթել անգեշտելթ է։ Նա ծառայող է հյուրանոցում։ Էրիստ աուղ անգեշտելթ է։ Նա նույնպես ծառայող է ստեղը անքել պոստ բե ամթը, ձեր հոր եղբայրը պոստային ծարայող է։ Nein, jetzt ist der Busfahrer. Ոչ, նա հիմա ավտոբուսի վարորդ է։ Զայնե թանթը իշտ ժուրնալիստին։ Նրա մորակույրը ժուրնալիստ է։ Զիշխայբ ֆուդի ցայթունգ։ Նա գրում է թերթի համար։ Իղը Էրման իսկ պրոֆեսոր an der Universität։ Նրա ամուսինը համալսարանի պրոֆեսոր է։ Իղը Զոն իսկ Tier Arzt. Նրանց որդին անասնաբույժ է։ Wo arbeiten Sie? Որտեղ եք աշխատում դուք? Ich arbeite in einem Betrieb. Ես աշխատում եմ արտադրամասում։ Ին վաս ֆուր այնեմ պետքի աղվայթնզի։ Ինչ արտադրամասում եք աշխատում դուք։ Իշ աղվայթը իմ պետքի ինտեգրալ։ Ես աշխատում եմ ինտեգրալ գործարանում։ Ո աղվայթ հետ հեա Վեբեր։ Որտեղ է աշխատում պարոն Վեբերը։ erarbeitet im Büro bei der Firma Impex։ Նա աշխատում է Impex ֆիրմայի օֆիսում։ Wo arbeitet Ihre Ehemann? Որտեղ է աշխատում ձեր ամուսինը? Er arbeitet nicht։ Նա չի աշխատում։ Er ist in Rentner։ Նա թոշակառու է։ gearbeitet Ihre Ehefrau? Որտեղ է աշխատում ձեր կինը? Sie ist bei der Post angestellt. Նա փոստային ծառայող է։ Mein Onkel ist an einer Hochschule tätig. Հորեղբայրս աշխատում է մի բուհում։ Und ihre Freund? Իսկ ձեր ընկերը Եղիստ ին այն եմ քանքն հաուս թեթիկ։ Նա աշխատում է մի հիվանդանոցում։ Աղբաթեն իղը քինդա։ Ձեր երեխաները աշխատում են։ Նայն, զիբեզուխն դիշյուլ է։ Ոչ, նրանք դպրոց են հաճախում։ Mein Bruder ist bei der Armee. Mein Bruder ist bei der Armee. Իմ եղբայրը ծառայում է բանակում։ Wie viele Jahre arbeiten Sie? Քանի տարի եք աշխատում դուք։ Ich bin schon 16 Jahre tätig։ Ես արդեն 16 տարի է աշխատում եմ։ Ich hat keine Arbeitsstelle։ Նա աշխատանք չունի։ Was machen Sie? Ինչով եք դուք զբաղվում։ Ich studiere an einer Hochschule։ Ես սովորում եմ Բուհում։ Was studieren Sie? Ինչ եք դուք սովորում։ Ich studiere Pädagogik. Ես սովորում եմ մանկավարժություն։ Was werden Sie dann? Ինչ եք դուք հետո դառնալու? Ich werde Lehrer. Ես դառնալու եմ ուսուցիչ։ Ich werde Lehrerin. Ես դառնալու եմ ուսուցչուհի։ Wo studiert Ihre Freund? Որտեղ է սովորում ձեր ընկերը։ Эх studiert an der Universität in in Yerevan։ Նա Երևանում է սովորում, համալսարանում։ Անվելche Fakultät studiert er. Որ ֆակուլտետում են ասովորում։ Er studiert an der Fakultät für Medizin. Նա սովորում է բժշկության ֆակուլտետում։ Studiert Ihre Freundin? Ձեր ընկերուհին սովորում է։ Ja, sie arbeitet und studiert zugleich. Այո, նա միաժամանակ աշխատում է եւ սովորում։ Իմ վելշեմ շտուդենյա շտեցի։ Որ կուրսում են ասովորում։ Զիշտետ իմ էրստը շտուդենյա։ Նա առաջին կուրս է։ Hat Ihre Vater auch studiert? Ձեր հայրը նույնպես սովորել է։ Er hat die Landwirtschaftliche Akademie absolviert. Նա ավարտել է գյուղատնտեսական ակադեմիան։ Wann verteidigen Sie Ihre Diplomarbeit? Երբ եք պաշտպանելու ձեր դիպլոմային աշխատանքը։ Ich lege das Staatsexamen ab։ Ես հանձնելու եմ պետական քննություններ։ Sprechen Sie Deutsch? Դուք խոսում եք գերմաներեն։ Ja, ich spreche etwas Deutsch. Այո, ես մի քիչ խոսում եմ գերմաներեն։ Verstehen Sie mich? Հասկանում եք ինձ? Ja, ich verstehe Sie gut. Այո, ես ձեզ լավ եմ հասկանում։ Entschuldigen Sie meine Fehler. Կներեք սխալներս։ Իշ հաթե քայնը գելեգեն հայտ դոյցուս շպխեխեն։ Ես հնարավորություն չեմ ունեցել գերմաներեն խոսելու։ Իշ լեզը շոն օնը ոտը բուխ։ Վշտերը aber beim Gespräch nicht alles Ես արդեն կարդում եմ առանց բառարանի, բայց զրույցի ժամանակ ամեն ինչ չէ, որ հասկանում եմ։ Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Կներեք, ինչ? Ինչ ասացիք դուք? Ich habe nicht verstanden. Ես չհասկացա։ Sprechen Sie bitte langsam. Կարող եք դանդաղ խոսել։ Ich kann noch nicht gut Deutsch. Ես գերմաներենին դեռ լավ չեմ տիրապետում։ Սա գնզիդացնող այն մալ։ Ասացեք դա եւս մեկ անգամ։ Brauchen Sie einen Dolmetscher? Ձեզ թարգմանիչ հարկավոր է։ Ich brauche keinen Dolmetscher։ Ես թարգմանչի կարիք չունեմ։ Welche Sprache sprechen Sie? Ինչ լեզուներով եք դուք խոսում։ Sprechen Sie English։ Դուք անգլերեն խոսում եք։ Ախեղ են զիղուսիշ։ Դուք ռուսերեն խոսում եք։ Վեր կան հիա ռուսիշ։ Այստեղ ով գիտի ռուսերեն։ Wollen wir liebe Deutsch sprechen։ Ավելի լավ է եկեք գերմաներեն խոսենք։ Ich möchte gut Deutsch sprechen lernen։ Ես ուզում եմ լավ գերմաներեն խոսել սովորել։ Ich habe es gelernt, aber sprechen kann ich nicht։ Ես սովորել եմ այն, բայց խոսել չեմ կարող։ Ղեզե ճամփորդություն Իշ ֆեր Ղեզե Մորգեն Ես վաղը մեկնում եմ Ոհին գեհտի Ղեզե Ուր եք մեկնում Իշ վաղը նախ Վիեն Ես մեկնում եմ Վիեննա Ֆաղն զիմիտեն բուս օդմիտե այզնբան Դուք մեկնում եք ավտոբուսով թե գնացքով Իր ֆաղը միտեմ ցուկ։ Ես մեկնում եմ գնացքով։ Und wir fliegen mit dem Flugzeug։ Իսկ մենք թռչում ենք ինքնաթիռով։ Haben Sie schon Flugkarte? Արդեն ինքնաթիռի տոմսերն ունեք։ Ja, wir haben sie im Voraus bestellt und gekauft. Այո, մենք նախապես էինք պատվիրել ու գնել։ Haben Sie die Sachen schon gepackt? Արդեն իրերը ճամփրուկում տեղավորել եք։ Ja, wir sind schon reisefertig։ Այո, մենք արդեն պատրաստ ենք մեկնելու։ Was kostet Ihre Flugkarte? Ինչ արժե ինքնաթիռի տոմսը։ Ziemlich viel, aber dafür sind wir schnell an Ort und Stelle։ Բավականին թանկ, բայց դրա փոխարեն արագ տեղ կհասնենք։ Und ich reise zu Gen mit der Eisenbahn։ Իսկ ես նախընտրում եմ երկաթուղով ճամփորդել։ Wie viel Stunden fährt der Zug bis nach Wien? Քանի ժամում է գնացքը հասնում Վիեննա? Die Fahrt dauert etwa 12 Stunden. Ուղևորությունը տևում է համարյա 12 ժամ։ Das ist mir aber zu lange. Ինձ համար դա շատ երկար է։ Wie lange dauert der Flug? Քանի ժամ է տևում թռիչքը։ Նուր դրայ Stunden, wenn das Wetter günstig Ընդամենը 3 ժամ, եթե եղանակը բարենպաստ է։ Jetzt ist gutes Flugwetter։ Հիմա թռիչքի համար լավ եղանակ է։ Հոֆենլիշ հել տեսնող լանգ է։ Հուսանք դեռ երկար կտևի։ Գութը ղազը, բարի ճանապարհ։ Ալես գութը, ամենայն բարիք։ Where is here their toll? Որտեղ է այստեղ մաքսակետը։ Dort drüben bitte։ Այն կողմում խնդրեմ։ Ihre Reisepass bitte։ Ձեր անձնագիրը խնդրեմ։ Hier sind meine Papiere։ Ահա իմ փաստաթղթերը։ Fühlen Sie die Zollerklärung aus։ Լրացրեք մաքսային բացատրությունը։ In welcher Sprache soll ich die Erklärung ausfüllen? Ինչ լեզվով պետք է լրացնեմ բացատրությունը? Was soll ich in der Deklaration angeben? Ինչ պետք է մատնանշեմ բացատրության մեջ? Haben Sie zollpflichtige Sachen mit? Դուք ունեք մաքսի ենթակա ապրանքներ։ Offen Sie Ihren Koffer. Բացեք ձեր ճամբրուկը։ Ist das Ihre Tasche? Սա ձեր պայուսակն է։ Diese Sachen gehören mir։ Այս իրերը ինձ են պատկանում։ Diese Sache sind zum persönlichen Gebrauch. Դրանք անձնական օգտագործման իրեր են։ Das ist mein Handgepäck. Դա իմ ձեռքի ուղեբեռն է։ Sind diese Sachen zollfrei? Այս իրերը մաքսից ազատ են։ Sie müssen Zoll zahlen. Դուք պետք է մաքսը վճարեք։ Das habe ich nicht gewusst. Ես դա չգիտեի։ Was muss ich zahlen? Ինչ պիտի վճարեմ։ Danke, alles in Ordnung։ Շնորհակալ եմ, ամեն ինչ կարգին է։ Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Hotel Post? Ներեցեք, ինչպես կամ Post հյուրանոց։ Ist es weit hier? Դա հեռու է այստեղից։ Es ist in Stadtzentrum։ Դա քաղաքի կենտրոնում է։ Womit muss ich fahren? Ինչով պիտի մեկնեմ։ Mit der Straßenbahn, տրամվայով։ Mit dem Bus, ավտոբուսով։ Նեմն զի լիբը այն տաքսի։ Ավելի լավ է տաքսի վերցրեք։ Sie müssen die Straße überqueren։ Դուք պետք է փողոցն անցնեք։ An welche Haltestelle muss ich aussteigen? Որ կանգառում պետք է իջնեմ։ Das weiß ich leider nicht. Ցավոք ես դա չգիտեմ։ Fragen Sie im Bus nach. Հարցրեք ավտոբուսում։ Woran ist die Fahrkarte kaufen? Որտեղից գնեմ ավտոբուսի տոմս։ Am Automaten an der Haltestelle. Կանգարի ավտոմատից։ Sagen Sie mir bitte, fährt dieser Bus zur Stadtmitte? Ասացեք, խնդրում եմ, այս ավտոբուսը քաղաքի կենտրոն հասնում է։ Ja, bitte steigen Sie ein։ Այո, բարձրացեք։ հալչտել է մուսիշ վաղն, քանի կանգար պիտի գնամ, մախն զիզիշ քայն է սոգեն, իսլագ է իննպես այդ, մի անհանգստացեք, ես կասեմ ձեզ, Սիմուսն անդեն նեղստն հալչտել է աուշտայգն, դուք պետք է հաջորդ կանգարում իչնեք, Sie sind eine Haltestelle zu weit gefahren։ Դուք մի կանգառ ավել եք գնացել։ Ihre Fachkarte bitte։ Ձեր տոմսը խնդրեմ։ Hier bitte։ Ահա խնդրեմ։ Entschuldigung, ich steige aus։ Ներեցեք, ես իջնում եմ։ Darf ich bitte durch? Թույլ տվեք անցնել։ Գեհ է իշ ղիղտիկ ծում հոթել պոստ? Գեհ է իշ հիը ղիղտիկ ծում հոթել պոստ? Ես ճիշտ եմ գնում պոստ հյուրանոց։ Նայն, զիզիթ եւ ֆալչ։ Ոչ, դուք այստեղ սխալվել եք։ Զիմուսն ում քեղն։ Դուք պետք է հակառակ ուղությամբ գնաք։ Gehen Sie nach links und dann durch die Unterführung։ Գնացեք դեպի ցախ ու հետո գետնանցումով։ Waren Sie die Rolltreppe hinunter und hinauf։ Գնացեք շարժասանդուղքով դեպի ներքև եւ դեպի վերև։ Direct von innen sehen Sie den Eingang zum Hotel։ Ուղիղ ձեր դիմաց կտեսնեք հյուրանոցի մուտքը։ Gleich um die Ecke։ Հենց անկյունում։ Dankeschön։ Շատ շնորհակալ եմ։ Macht nichts։ Charge։ Դրեք լայք, եթե հավանեցիք վիդեոն և բաժանորդագրվեք ալիքին, որպիսի լինեն նոր վիդեոներ։ Այցելեք նաև իմ վեբ կայքը dodge.armenish.com Ցտեսություն, մինչ հաջորդ վիդեո։